Salut! Astăzi este despre a procesa și în dicționar este a prelucra semnalele înregistrate prin intermediul unui procesor. Eu consider că procesorul nostru este format și din minte și din emoții, procesorul ființei noastre. Și ar fi super dacă am procesat nu doar informația mentală, ci și cea emoțională. Ă, câteodată nu emoțional pentru că ne e teamă să, să nu ia pe arătură și, uh, de fapt, uh, procesăm doar la nivel mental și suntem mai sărași. Suntem ca niște roboți. Așa că hai să nu rămânem doar roboți, să lărcim procesorul și să-l facem cu tot